哦，你看你领那几个怪物，还有你人不人鬼不鬼的，就你还要抓我啊！在西部大街，别让我看到你，看到你头套必须一拽掉，必须打你脸！我告诉你啊，到基辅了，指定没有你好果子吃啊！你记住了啊！老弟。你刚，你不是说你在西富吗？现在我刚下高铁啊，我来西站了，我现在就抓你，等我啊！ 啊！你就是个鸡巴！你记住我说的话啊！我就在西大街骂你，就在这等你，还不住。你骂他！啊！你不带你那俩狗徒弟来行了吗？我们就会会你啊！来轰轰班，踢死他！我操，踢死！踢过来，头套我给你薅一地！我这个白毛。 看你丫的操性，长那一出！你和那个海，你俩好像傻懒子。你记住，你俩是海尔兄弟啊，就是那个舒克和贝塔。你什么都不是，你记住。这个地中之地，地中之地，上，去，去，阿去，去，去。 起来，起来，过来，过来，过来！我有什么事冲我来啊！你放开我徒弟，赶紧草？啊，你等着，你别去，干着你，你别去，人多！别去，刚那是我徒弟那是我徒弟啊！人多，去干啥去？那是我徒弟。 我去他！来，我回来！来，老六，人呢？放开我徒弟！放开我徒弟！我给你，我跟你没完！他妈人呢？还他妈戴着眼镜呢？人呢？咋的了？是这吧？我问你人呢？我徒弟呢？我徒弟呢？在在哪呢？他，你跟他在一起，你说在哪呢？ 不到啊啊徒的哦你我跟你没关系等着我你等着